tips dari Yasin untuk tak mau content creator yang baru nak start macam Yasin burn out, cepat burn out untuk upload content. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Yasin harap semua sihat. Duduk di rumah sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ni Yasin tak mau share pasal FB tips. Sebab apa? Hari ni saya nak kongsi pengalaman Yasin dan tips dari Yasin untuk tak mau content creator yang baru nak start macam Yasin burn out, cepat burn out untuk upload content. Sebab apa? Memang benda ni berat dan Yasin ni alami dan bila idea tak ada, oh, ha, berbahaya. So tak apa. Kali ni Yasin ada tiga tips yang insyaAllah hampa boleh apply dan sama ha, sama lah kita dengar. First, buat apa benda yang hang minat. Ha, okay. Ini benda ni memang typical lah. Jangan buat benda yang hang ikut fo- ikut orang ikut trending oh orang buat video pasal prank nak prank orang buat stream game stream game orang buat ni jangan ikut orang ikut ke ikut <laughs> hang punya kekuatan kehendak dan minat hang jangan ikut orang sebab apa cuba tengok video Yasin Yasin dah upload 136 video dalam video pertama hingga ke video ke 37 tengok boleh tengok viewer dia sikit gila dan tak berapa banyak sangat lah Sikit je. Tetapi bila buat video pasal cara mudah buat ABS yang berkesan dengan kos yang rendah, pum meletup-letup video tu. Dan time tu baru saya tahu, oh rupanya YouTube dan orang orang yang subscribe page Yasin subscribe YouTube channel Yasin depa suka benda yang ABS team ni. Dari situ baru Yasin fokus on. So untuk awal-awal tak ada masalah kita nak cari feel try new try new sebab asalnya Yasin Brown bukan untuk FBX sangat pun dia just untuk sharing pengalaman sharing uh, perasaan nak macam-macam lah benda me, macam-macam semua nak try semua benda nak masuk tengoklah ada green screen lah ada uh, surah wakil lah bani mimpi lah memang kalau tengok balik lawa lah, lah. <laughs> tapi tak apalah kalau siapa nak tengok sila lah tengok video-video dulu tapi yang saya nak highlight adalah kan Selepas 100 uh, 100 video yang 38 baru meletup baru pum baru dapat baru dapat rentak dari situ baru subscriber yang naik dan viewer naik apa semua tu lah. Okay. Ingat first buat benda minat. So dari situ Yasin dah tahu oh sebab sharing FBS adalah salah satu minat Yasin. Cuma Yasin tak tahu orang Malaysia ni minat ke tak dan bila buat pum meletup dan orang suka so macam oh baru tahu okey tak apalah so dia akan masuk poin nombor 2 iaitu letak target sebenarnya Yasin target video uh, untuk sampai 1000 subscriber dengan 100 video. Tetapi sekarang Yasin telajak 36 video. Sebenarnya tak telajak. Ha, sebab apa? Tengok video yang 38 tu baru Yasin dapat rentak. So, apa faham tak? Setelah video yang 38 dapat rentak, baru subscriber naik dari situ, kira betul lah dia akan kembali pada point nombor satu bila bila kita buat benda kita minat subscriber view akan naik dari situ Nampak? Dia akan kembali balik balik pada point tu balik. Point nombor satu balik. Dan daripada video ni saja sebab benar si minat dan tak tahu lah viral ke tak viral pun baru 12000 nak compare yang ratus ribu juta-juta tu lagi viral teruk Yasin ni setakat 12000 tapi untuk channel Yasin Yasin dah besar rahmat dah dapat ni so dari video tu saja Yasin pun dah dapat 415 subscriber tengok dia punya input dia bila kita jumpa benda yang kita minat sebab video ni memang betul fully-fully share. Alah, sentuh lagi. Dan point nombor tiga, yang paling penting untuk Yasin lah dan reason Yasin Amrul anda adalah please, please, please hasil konten yang bermanfaat. Sebab apa? Sebaik-sebaik manusia adalah manusia yang bagi manfaat kepada orang. Tak kisahlah kalau video tu nak prank ke, nak give away ke, nak buat apa ke Ataupun duit daripada dapat dari YouTube tu nak buat apa ke Janji benda tu dapat dan bagi balik kepada orang Sebab apabila kita buat video bagi kepada orang insyaallah benda lain akan main support ke belakang Yasin mungkin tak dapat daripada subscriber daripada like, tapi Yasin dapat dia support daripada isteri daripada ibu bapa daripada anak-anak daripada kawan-kawan daripada rakan-rakan daripada like yang tolong walaupun Yasin sikit tapi Yasin dapat yang betul kualiti so kat situ kita sendiri yang differentiate manfaat tu jangan jangan kita ikut orang wah oh, aku nak sejuta sebab sok tak itu itu manfaat macam mana Ayat dia tak Definition, okay. Definisi kejayaan tu terletak pada diri kita. Jangan ikut orang lain. Orang lain tu dia punya kejayaan. Tak apa, biar. Dia, kalau, dia kata kalau aku sejuta adalah kejayaan bagi aku. Tak. Kalau bagi Yasin dapat seribu yang betul-betul berkualiti. Dah. Dah kejayaan bagi Yasin. Macam macam tu. So, kejayaan, definisi kejayaan tak sama. So, ingat. Feeling bila kita bagi manfaat kepada orang lain tu. Lain oh, serius lain. Dan reason sebab apa ni penama eh? reason sebab apa Yesus suruh buat video bermanfaat apabila hang buat benda yang bermanfaat hang tak akan sesekali rasa mudah untuk burn out Okay, itu saja daripada Yasin. Jangan lupa like, komen dan subscribe, subscribe YouTube channel Yasin Amran. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.